Ты кому, Бельгия? Э, ну, мне туда. <laughs> Не дай бог. О! Ой-ой-ой, давайте тащите Ой-ой-ой. Рома, помоги. Рома, да, в тупике. Справа у меня парикет. Давай быстрее. Вместе уходите. За, вдвоем. Давай. Вместе. Противника.